Thank you. くるくる回る首がぎしぎしぎし音を立ててお母さんが 回るのお母さんを見る私の首がお母さん いるだけわるのおあさんがいる首だけわるのおあさんかくるやくに 車をいちがれ